אנחנו ממשיכים סדרה של סקירת, אה, סקירת רכבים שיש לחברת אקספרס ולכן אנחנו נדבר עכשיו על סוזוקי SX4 קרוס אובר זה מין רכב בינוני כזה תכף אני אדגים את הדברים החשובים למטייל ואני בדרך כלל ממליץ על רכב לשלושה אנשים זוג ושני ילדים למישהו שבעיקרון יש להם אה, מבחינת הכבודה זה שני מזוודות אה, בינוניות ומשהו קטן כי בסופו של דבר הנפח הפנימי של האוטו הוא די גדול אבל הבעיה היא, היא בבגאז' תכף אנחנו פותחים את הבגאז' ואז תראו תראו מה יכול להיכנס כאן יכול להיות שלא רואים את זה כל כך פה טוב אבל שני מזוודות שני מזוודות ומזוודה אחד אה, קטנה ייכנסו פה אבל לא מעבר לכך. את המדף העליון אפשר להזיז אותו, אז אפשר לה, להעמיד מזוודות בעמידה. <coughs> רכב די גדול, די גבוה. אם אתם רואים, אני הזזתי את הכיסא הקדמי לגובה של מטר שבעים שלי ואז אתם רואים את הספייס הפנימי כמה יש פה, מאחור יושבים די בנוח שני אנשים אה, או אפילו שלושה, שלושה לא מלאים. פותחים את המושב אה, מושב של הנהג, כמו שאתם רואים, גיר ידני, אה, מצת ל-GPS נמצא די קרוב, אבל עדיין צריכים כבל די, די ארוך, רכב מפנק מאוד, מאובזר בין החדישים, אז לכן אה, מי שלוקח אותו הוא באמת באמת נהנה.